Hallo und willkommen zu Draufsicht, dem Millenniumsmagazin. Solidarität. Solidarität. Solidaritätsdienst International. Ähm, was drehen wir jetzt? Nämlich die Müttersterblichkeit bis zum Jahr 2015 um dreiviertel zu reduzieren dem Kapitalismus wohnt ein Lastday. In unserer heutigen Ausgabe von Draufsicht schauen wir uns das Thema Gleichberechtigung an. Die Behandlung von Krankheiten wie Aids oder Malaria ist heute kein entfernter Traum mehr, sondern Realität. Critical Whiteness nimmt die soziale Konstruktion von Weißsein als Status und damit verbundene Privilegien unter die Lupe. Es gibt natürlich Mehrwerte. Das von mir auch. Wir wollen das auch. Warum? Julia. Nee, lass uns zusammen machen. Ja. Drei, zwei, As I the morning, I see the children smiling. Drei, zwei, eins. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Arbeit der. Hm? <laughs> Okay. Mama stop a wine and I do some westing Let her do the hustling cause I know the functioning I'm a hoping this so great more jubilating Cause I was the man always winning Skirt a bing bing let's water ding ding Black and water come together interlinking Feeling king, that's why we're singing Come on Oh, who said action? Action. What? And I know they got big dreams, they want to take it high. We gotta try, so high. We gotta fly, so high. blessing to my family. My mama used to take good care of me. Back in the hood, we got nothing. Daddy was a hustler, now we struggling. Hey, the food for a living. 6, 7, 8 alte Cats, 19. Yeah, like while um, the shoot was going on, did you like were happy asking the questions? How do you feel now after the first big meeting? Tired. <laughs> Why? Because I drank too much yesterday. Voll eingeschaut, was du Ich habe jetzt noch 20 Euro mehr für MDM ausgegeben. Das hat auch mein Budget voll gesprengt. This smells like shit. Das Ding ist halt, also das wollen wir eigentlich gar nicht, dass, dass wir das reinmachen, oder? It's full of of of ups and downs, better fighting till till the the end end time. time. Oh, yeah, Come on Bang bang, stop playing. She got a good heart, no be liar, no be Can you put this through your shirt? So. Closer, closer, closer. Here. Closer, closer, closer. In this perspective, because there's a lot of space between the right and the left. BFS, one of his kind. Drowsy, one of his kind. Sky King, first of his kind. Hey. was soll ich sagen? On the beat is time. Yes, super! Ein Traum, würde ich mal sagen. Wir sind so unlocker. fertig! So unlocker. Ich meine, du kommst ja wenigstens in der Totalen noch locker rüber. Also wenn nur du zu sehen bist. Oh Gott. together branches of my possible future all fell off together. The roots are hurt, the roots are hurt, the roots are hurt. The roots are hurt, the roots are hurt, the roots are hurt. Equally together. Oh, I'm chasing my dreams, I'm chasing my dreams equally together. Oh, I'm chasing my dreams, I'm chasing my dreams. I wonder who put all the stones in my way. Sometimes I cry. away my joy and made me feel so hopeless. Oh. Should I give up? No, no. Should I hold on? No, no. Should I forget? Das war die letzte Ausgabe von Rufsicht. Mhm. Danke. <laughs>